Всем привет! С вами Мототек и сегодня у нас обзор мотоцикла Lonsin LX300-6 э, Это новый стрит в линейке Lonsin Сейчас мы посмотрим его внешний вид, потом перейдем к технической начинке Дизайн супер модный, вся оптика в мотоцикле диодная Отдельно внимание заслуживает передняя фара За ближний свет отвечает LED-линза, при включении дальнего света подключается к ней же диодная блок-фара Соответственно, вы получаете и ближний, и дальний свет одновременно Указатели поворотов, стоп-сигнал, все так же диодное. Органы управления абсолютно стандартные, тут нечего рассказать. Приборная панель полностью цифровая. Имеет оранжевую подсветку, на камеру видно, наверное, не будет. Круто смотрится рама типа птичья клетка, окрашенная красным цветом. Также хорошо выполнен э, задний подкрыльник, на котором располагаются указатели поворотов и подсветка госномера. Ходовая часть выглядит мощно. Э, передняя вилка с диаметром пера 41 мм. Э, сзади моноамортизатор с регулировкой по жесткости. Работает через систему ProLink. Оба тормоза дисковые. Мотоцикл обут в дорожную резину известной фирмы Кардиал. Э, задняя на 150, передняя на 110. Оба колеса 17-дюймовые. Мотор – это еще одна изюминка данного стрита. Объем двигателя составляет 300 кубов. Жидкостное охлаждение с двухраспредвальной Э, четырехклапанная головка. Запускается электростартером, смазывается высокотехнологичным масляным насосом последнего поколения. Питается от карбюратора, имеет прогрессивные характеристики, выдает максимальную мощность в 29 сил и 25 ньютонов крутящего момента. Оборудован масляным фильтром тонкой очистки, сблокирован шестиступенчатая механическая КПП, мощность на колесо передается через 520-ю сальниковую цепь. Выхлопная система практически не выступает за габарит мотоцикла. И сейчас мы послушаем, как она звучит. Посадка отличная. Мне с ростом метр семьдесят удобно. Я полностью комфортно себя ощущаю. Вес мотоцикла практически не ощущается. Сейчас я попробую его в деле. подытожим. Классная динамика. Максималка, я думаю, будет в районе 170 км в час. Мотоцикл очень цепко держится за дорогу. За качество можно не переживать, так как это лонцы. Более подробная инфа на нашем сайте, ссылка на товар под видео. Подписывайся на канал, чтобы быть в курсе новинок моторынка. Пока!